schwer von der Schlussszene her. Ich spiele jetzt mal ein bisschen einen ganz kurzen, leichteren Song. Den habe ich eigentlich für die Fußball-WM äh, vor ein paar Jahren in, ähm, in, in, Argentinien oder Uruguay oder wo war die? Ähm, Südafrika? Ja, irgendwo. Brasilien, Brasilien, genau, ja, Brasilien, genau. Irgendwo ähm, dritte Weltland. Ja, ja, genau. Da war so, eine, so ein Fußballturnier und ähm, die wollten dann so einen, ähm, einen Song haben, und ich habe mich mit dem jetzt folgenden Song dafür beworben. ähm, ich habe die Bewerbung dann nicht gewonnen, weil ich irgendwie das Reingedurfte nicht beachtet habe. Ich weiß auch nicht genau warum. Ich glaube auch, dass da die FIFA ist ja auch korrupt und so, das weiß man ja. Also ich spiele den Song jetzt trotzdem. Ähm, Du hast kein schwarz-rot-goldenes Fähnchen an deinem Auto auch an deiner Kleidung sieht man diese Farben nicht. Du stehst im Abseits, Abseits, Abseits und weißt noch nicht mal, was das heißt.